असलम नाजरीन कैसे हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर से होंगे आज मेरे गांव में जो है मौसम बहुत अच्छी अच्छी खुशगवार बारिश का मौसम है बेहतरीन मौसम है खुशगवार मौसम है